қазақтарда жазу болмаған бізге жазуды арабтар алып келді бұл қаншалықты дұрыс пікір егер сізге біреу осы сынды сөздер айтса жауапты осы жерден таба аласыз сонымен мынау есік қаласында табылған кесе ғалымдар оның сыртындағы жазу екі жарым мың жыл бұрын салынғанын анықтады ол түркі рунасы мен түркі тілінде жазылған одан басқа араб жазулары келгенге дейін табылған көптеген кітаптар мен ескерткіштер тоныкөк 716 жылы тасқа қашалып жазылған күлтегін ежелгі жазба ескерткіші 7 ғасыр бітік тас 231 жыл бойы тасқа жазылған тілдің кілт ашылмады ырк бітік 10 ғасырдағы ежелгі түркі кітабы ежелгі түркі әліпбиінде 8 дауысты және 18 дауыссыз дыбыс графикасы болған сондықтан қазақ жеріне жазуды арабтар алып келгенге дейін де болған деуге толық негіз бар